lo guachos haciendo moneda Porque hay que sobrevivir, se mueve otra no queda Porque la vida no es buena, porque mal les da a los que menos saben compartir El que lo que otra vez está haciendo lo que hay que hacer El que se olvida dónde viene, nunca supo dónde fue Estoy perdiendo la esperanza, pero me tengo fe La luz del barrio por la noche me incentiva a crecer Aunque esté todo mal, yo sé que voy a vencer Todos los días me propongo salir de juicio y volver Aunque todos esos todos quieren ver caer Todos vamos a llegar, votan es pan mental Como hábitat natural Prendiendo cursos medicinales pero ilegal La Argentina un país donde todo da igual Pero si facturas bien a puede ir mal son. Llegó el más serio, y en tu boca una cuatro y medio incendio en mi jungla mental, como remedio No levanto pero es un misterio Del barrio a la casa y de la casa al cementerio No visto de polo, tampoco de Versace No me ficha nadie, pero para lo mío sabes Vivencias complicadas, historias de la calle Escribo para no morir, nadie puede salvarme Todo el día barras de que me habla gente siendo mono y poca parla, familia sagrada, nadie puede tocarla Lo su pan, vino y una bala Empunga los punga, pumba ver mi mente Gusta de 24 como referente intentando escapar, haciéndonos más fuertes.